Mira, en Josep Maria... Jo vaig convèncer perquè s'afiliés a la CGT. Ell va estar afiliat en el sindicat d'activitats diverses i junts van portar una lluita per fundar el sindicat de les gràfiques amb una, amb una oposició de determinats companys. Amb en Josep Maria sempre he tingut confiança, ja no solament de la qüestió personal, sinó perquè era un lluitador. I en aquest sentit, lluitar amb ell, que era un lluitador clar, valent i d'acció, que el que sobretot el que li movia era l'acció més que la reflexió, tot això reflexionava, sempre ha estat una sort lluitar al seu costat i lluitar per uns objectius de transformació i de canviar la societat. Ara, doncs, que Més han anat, en queda aquest record i aquesta voluntat de lluita i moltes altres coses personals, que m'acompanyaran sempre. Algun record en especial? Mira, <laughs> vam anar amb un piquet de la SEAT, a la vaga general del SEAT, que va ser, curiosament, la primera vegada que el van detenir. I anàvem amb una merda de 600 i érem 5. I ell portava el macuto, perquè no deia macuto, amb els còctels, perquè s'estava de fer un piquet per impedir que les, les tocineres passessin, no? I estàvem allà, a Zona Franca, Rissa cap al mes de febrer, em sembla, i allà, de fred, i de cop i volta en Josep Maria comença a cridar «Ai, ai, ai! Què passa? Hòstia!» Diu «Em sembla que m'estic cremant els collons!» I què passa? Doncs que els còctels s'havien foradat <laughs> i que havia l'àcid cítric pels, eh, pels pantalons i s'estava cremant, no? Doncs imagina't, a les 4 del matí, un piquet amb uns 600, tot Déu cagant-se de riure <laughs> i allà... i, aquest era en Josep Maria. Evidentment, després no en va tenir prou amb aquest pequet i se'n va anar a Girona amb els 600. I allà el van detenir. Va començar la seva lluita i els seus enfrontaments directes amb la policia.